пейте, пейте, пейте, пейте, пейте, пейте, пейте, пейте, пейте. Друзья, ну что, потихоньку начинаем предстарту употреблять. Вони то тільки поїли, ну в принципі. В принципі, не голодні, ну їдять. По чуть-чуть небагато, але ну, їдять просто. Зараз буду їх кормити. Куди ти лізеш, тут мамка ляга. Прийде. Бігом, бігом. Займай свої міста. А ні. Голий Голивайся. Голивайся. Голый Васька. Кульбышка. Так, друзья, ну что, получается по, по поросятам э, 10 штук живи, здорові. Що я зараз скажу по самим поросяткам? Обичний опорос. Обичний порос- опорос, обичні поросята на свої 10 днів. Тобто, навіть, я б сказав, і крупненькі на 10 днів. Ось такі варіанти, як оцей, так це. Іди сюди. Ну есть, круп, крупняки есть. А ну иди сюда. Брошка. Вот ну, зараз ручка такая, иди сюда, иди. Брошка. Тихо. Тихо. О, дивіться, які. Оце 10 днів. Кульбишечка. Березовські. У березовських вуха лежать, а моїх торчать. Ото он мій. Уші торчать. Біжи, біжи. Обичний. Обичний опорос і обичні поросята. Не скажеш, що там от сталі, і підкидиші, вялі. Ні, обичні. Всі живі, здорові і своїх. 10 штук, так як я казав, допустимо, що оті, що були лишні, вони якби, виходить, і самі, і сам не гам, і другому не дам. так? І вийшло. А зараз бачите, веселі обичні е, поросята. Є індивідуми, звісно, дуже крупні, є і мілкуватих пару штук. Ну, а так, в принципі, я думаю, підтягнуться. Перед старт вже почали лискати, пробувати. Це я їм вже два дні насипаю. Е, более-менее. Просто старт їдять по чуть-чуть. Не скажеш, що взагалі не їдять, їдять. Потрошку, ну їдять. А це найголовніше. Якщо вони потрошку їдять, то значить все. Ну, вон, дивіться. Всі живенькі, всі. Бігом, бігом, бігом. Всі живенькі, всі різвенькі. Е, брошки одразу на задню її відкинули. Десь в тих задніх рядах. Уже таке й не влазять. Так це тільки 10 днів. Е, що буде через ще 20 днів? Товариші. Диви, диви, поліз. Куди цей поліз? Не поліз. Куди ти поліз? А це, а це твої варіанти. Тихо. Це каштана внуки. А і морда каштана, так? Да? Каштана в Лисень. Біжи, біжи, біжи. Це наші, вуха торчать. Вони не голодні, вона кожен так і продовжує. Кожні 15-20 хвилин кормить чуть-чуть. Ось цей мілкуватий, ось цей біленький мілкуватий. Ну і то він був взагалі такий вялий, я думаю, він і не, не витягне. Нормально все. Живий, здоровий. Тобто по поросятам, слава Богу, як обичний стандартний опорос. Навіть я б сказав, мабуть, будуть вони, судя по тому, що я зараз бачу на 10 днів, вони будуть крупні. Крупні поросята при отйомі. Хто б що не казав, ну, в мене поросята є і 9, і 10, і 14 кг при отйомі. А то там кажуть нереально, ну як не знаю, що я дурачок чи що. Чи я взагалі вже з головою не дружу, що в 5 місяців вони будуть в районі 130 кг. Це там мені пишуть, та це нереально, заходжу в сарай, та ну як нереально думаю, тим 4 місяця під 100 кг зараз будемо важити 20-го. В районі сотні буде, а то і 100 з хвостиком. Чотирьохмісячні, ці такі чуть відстають вони від тих. ну 125-130 должны бути мінімалка. Ну от, дивіться, далеко не будемо ходити. Ось я їх пересадив. Ось. 5 місяців. Вони в мене маленькі, але ну, збиті тяжолі, бо м'ясні. А ось буде 4 місяці 20 числа. Ну що, ілі я дурний, ілі лижі не їдуть. Ось, воно сотня буде в ньому. 4 місяці, а то й 105 і 110. Кажуть, водолага розказує. Водолага показує, як є. От, 4 місяці. Скоро буде через через 5 днів. Чотири місяці. Ну що ми о чому річ ми ведемо? Ну, Є же всі ролики на каналі, коли був опорог, коли місяць, два, три, а це будемо 4 вийшли. Вероніка, он приїжджає, доганяє. Ну, не доганяє, ну почти догнала Італію. Да? Ой, дивіться, як ой. Ой, дивіться. Їм скоро 5 місяців. Він, так, да, буде. Буде 125-130 кожен буде. Ну, що ми баланс? За що? що я взагалі вже з головою не дружу. Ну ви таке розказали, нереально. Ну як нереально, якщо у мене постійно так. Так, колись у мене були 5 місяців 109 кілограмів, є ролики. 109. Це маленький вес на 5 місяців. 109. Ну для мене маленький. Я вважаю, що це маленький. При інтенсивному правильному откормі на відходах та мусорі 6 місяців, я думаю, буде 170. Должні бути. Ось 4 місяці. Ну що, ось буде 4 місяці. Що? Я дурачок чи що, ну. Ви вже таке розказуєте. Нереально, ну як нереально? Ладно, ви кажете, італьянці, це там звичайно так вийшло. Італьянці нервно курять проти цих. Всі покручі. А ну йдіть сюди. Метео. Давай. Ось. Чотири місяці. Ну сотня буде. 100 кілограм буде. Да? 100 кілограм буде. 100 кілограм, ну що? Или 105, може навіть 110. Ну, більше на вісах узнать. Бачите, вони гавкають на мене. Розказують реально, нереально. Німеччина, Германія і так далі. Хай приїжджають, розкажу, як кормити правильно. Якщо вони до сих пор не вміють кормити, то хай приїжджають, будемо е, консультувати. Ну ось, ну що тут балакати? Я вже бачу, його можна вбирати, ще п'яти місяців нема, ось, хороший на м'ясо, на продажу кабак. Ей, ну, ей, вже є легко. Ось п'ятачок, що був сам став. Ну, що, за що ми балакаємо? Ось, ей, Ну, що? А Вірка доганяє їх. Всіх ми всіх оставляємо до 8 місяців. Я покажу весу 8 місяців. А тут там може бути случайно. За случайно не може бути нічого. Случайно тільки може бути діарея. Ось, бігає тризляться. Подкидыши. Обичний стандартний опороз. От як обичний опорос произошел в нормі, от так само і ці. Обичний опорос. Поросята, ну, заглядені. Єдине, що мене смущає, оця свиноматка F1 що вона не покрита. Мені щось так кажеться. Дві ми на узі просвітили, зараз оцю будемо світити і оту. Та покрита, ну, судя по внешнім признакам. А це щось мені взагалі не подобається. Може навіть і буде із чотирьох F1 одна вибраковка. Може і бути і так. Ну якщо і так, то нічого страшного, все в пределах норми. Так, друзі, ось. Е, що ще я обнаружив? Перевів сюди свиноматок, сюди кантор, шунюру, туди київлянку. От ви казали, свиня не дає гладить вим'я. Перед опоросом вона все дає, показую як. Вона теж не давала. А зараз перед опоросом. Бачите, все, ось таке, ось таке, ножку задирай, додирай. Ой. Все, перед опоросом вона дає. Так само ета теж не дає гладить от київлянка. А перед опоросом ось. Давай. Лять, лежать. Лягай, лягай, київляночка, давай. Лягай, хорошо, дівчинка, лягай. Лягай, лягай, лягай, лягай. бачите, вона теж не давала себе гладить. Е, ну, давно. А перед опоросом вони всі ножки задирають, вже думають, що поросятка. От порося повзе, вона раз ножку задира, щоб не придали. Ей, тікай, тікай, тікай, тікай. Ще молока нема хоч у нас. Нема. Так. А так. Коротше, що в нас було? Все, вставай їж, розслабляйся. Що в нас було? Перевів оцю свиноматку. Е, закрутив станок. Свиноматка, ну кілограм 200 200 мінімум є. Прийшов, вона вилізла із станка, 200 кілограмова свиноматка вилізла із станка, все закручено, закрито. Зацепила стрімянку, отам возле бака, тягала стрімянку, е, поламала. Коли тягала стрімянку, відкрила італьянцу, замочила. І відкрила цих ефок. Ефок я сюди вже на вольний вигул перевів. І відкрила ефок. Ефки не вийшло, а італіянці вибігли. І тут таке в сараї творилося, що ого. І погризли дуже кабель. І що в мене входний кабель. І вони його погризли. Ну нікого током не вбило. І ото я кабель убрав, зразу зробив е, на кожний станок свою розетку. Давай покажемо. їх. Вот на каждый станок свою резетку, влагостойку. Вот так. И ви, мабуть, вже як дивитесь відео, вже освіщення по всьому сараю зроблене. Як вы будете дивитися це відео, мабуть, вже буде світ освіщення готов. Этих двох свинок F1 я перевів. Перевів сюди, це дві покриті і УЗІ показали. Ну, як один якийсь зашугань. Ну, а ті будемо провіряти. І ще одне, що я замітив. У цієї свиноматки, яку ми взвішуємо постійно, з чорним п'ятном під хвостом, у неї вона на свиноматку не годиться, у неї не розвиті задні копита. Тобто по одної половинки не не доразуйте. Так. Вона ходить, їй все, ну їй ходить все тяжелее і тяжелее на задні ноги. Я замітив, в неї задні копитця не ну, не такі, як повинні бути. От бачите, тільки як 5 місяцям воно показує, що вона не годиться на свиноматку. Оце вона, так? Ну так нею не... Так, він щось скопився. Оце ж тут будемо зрішувати. Іди сюди. Іди сюди. Оцю будемо зрішувати. Це в нас вісова. Хоча і побільше. І все, вони переведені їм хорошо. Вони не тісняться, міста хватає, кормушки хватає. І що, свиня біжить. Вот. Раз і все, зацепило. І вони повиходять. Ось тако натворили. Так я туди трубочку підв'язав, щоб не виходило. І вона, видно, чи задом перелазила. Бо дивлюсь, під хвостом поцарапано, ноги поцарапані, видать, задом перелазила якось. Ну, зараз успокоїлися, все добре. Зараз сюди буду вішати лампи, прогрівати. Е, дві будочки для поросят. Вчора поробив ці будочки. Зараз зроблю верхню кришку з отверстием і туди красну лампу. І хай нагріває весь бетон, усе місто, щоб було гаряче. І так само тут у київлянки. Також е, були морози плюс-мінус 20 градусів ночі. Сараї теплі, сараї 14, 15 до 16, коли доходило. Сараї нормально. Но проблема у самих вікнах. От де вікна і вокруг виходить вікна і ізморозь. І так на кожному вікні. Коротше, вікна поганенькі, не держать е, тепла, або, ну, пропускають холод. А я потім думаю, а що я тормозю, треба ж... У мене ж куча таких вікон. Достав вчора вікна, такі самі. Достав вікна і поставлю по такому же вікну. Протрем їх, це я їх протрем, кольосики підкручуємо з двері. І будемо ставити з тієї сторони ще дополнительні пакети. І вийде дві воздушних подушки і чотири стекла. На зиму буду ставити снаружи. а весною беру їх, сховаю і опять до слідчої зими. Тоді воно буде отлично. Тому що сарай теплий, а самі вікна підводять. Ну отак. Коротше, отакі от діла. От я завів вже сюди світ. От у мене вход. Вход основний. Вход іде на розпределительну коробку. І з цієї розпределительної коробки я вже піду далі на все освіщення. І в кабінет, і сюди в коридор в котельню. Ну і везде. От этой розпределительної коробки. Я собі зразу поставив сюди розетку. Возле коробки. Ну тут мені вона удобна. Щось збой не делаю, включив і працює. Тобто розетка в мене є. Ну це ще соплі висять, там вже ще світа нема. Тобто підключаю переносочки, де мені там треба. А так зараз оце піду і поділю везде освіщення і ще добавлю, добавлю розетку на бак. Ну так. Е, скоро уже 20 число будемо звішувати 20-го італьянців у 5 місяців і будемо звішувати анфісаних у 4 місяці. Хто б що не казав, там е, рекорди Гіннесу мені пишете. Там, Тобі треба давати Нобелівську премію, хай дають, я ж не проти. Хай приїжджають, мені пишуть з Данії, вони дивляться в Данії мій канал. Такі привіси нереальні. Приїжджайте, я вам дам ящик, тягайте, взвішуйте. Я буду відео знімати, взвішуйте, я вам покажу, коли був порос, все по записам. І взвішуйте, тягайте, да, вон в мене списки є кожен місяць, що я важив. Тож ви розказуєте нереально. Ну як нереально, що? Я вже взагалі з головою не дружу. Ну як нереально? Ну що ну що тут нереально? В два місяці 26 кг це стандартно, це середнячок. 32-30 це так, по красоті. Ну вони і при отіомі 13 доларів. Що тут ще не на? Три місяці це 54 італіянці, анфісами 63 з половиною. Ну вони лучше йдуть от, от йома. І так само тут 4 місяці Італія була 94, а ті будуть мінімум ну, 110, 105, 110 будуть. Ну що тут непонятно. У 5 місяців не знаю. Якщо вони набрали тут за місяць 40 кг, я думаю, вони зараз наберуть не менше чим і буде 130-134, е, ой, 124 кілограми. Ну, должно бути. А там скільки буде, віса показує. І так ідемо, ідемо, ідемо до 8 місяців. Ну що, я ж казав, що результати непогані при правильному інтенсивному підході. Так, да, у мене мусор, Да, у мене там кормлення неправильно, тільки зерно відходи. Навірно, на гранулах у вас лучший результат, я ж не знаю. Бо кажуть, що на гранулі менше розход на 30% йде е, розход форма і лучше на 20% розход. Навірно, так, я ж без поняття. Я так і з усіх свиноводів я самий-самий неопитний. Занимаюсь, ось в январі тільки було три роки. Поэтому, ну, а мені кажуть, вже нереально. Ну як нереально, я б їх і не держав, якщо б вони не росли. Зачем мені? Я ж дивлюсь свої привіси, мені подобається, я займаюся тим, що мені подобається. Я бачу результат, бачу смисл того, що я роблю, і бачу привіси кожен день я на цьому заробляю, а другий пише, це на ньому нереально заробляти. Судя по коментарям, то нереально, якщо у вас за 8 місяців 120 кілограм, то, понятно, смисла взагалі держати нема. Якщо ви правильно кормите, я не знаю, як на гранулі, на гранулі кажуть, ще краще в несколько разів. Може бути. У мене гранулятора немає, я противник гранулятора і тому подобного. Е, якби мішури, воно не нужно. Це так, лишня викачка денег. Вон опять їдять. Тільки ось відео знімаємо, пройшло 15 хвилин, опять їдять. І так кожні 15 хвилин. Викинули каштана гнука. І также, друзья, еще один момент у нас не дуже приятный. Аматор. Аматор. Ань, иди сюда. Аматор, иди сюда. Иди. Иди сюда. Аматор, все нормально, вроде бы уже не кашля, все хорошо, но е, э, ветврач каже, що треба його каструвати. От нього, типа, в нього легочна якась болезнь, від нього толку особо не буде на плечі. Не знаю, правда чи ні, ну може прийдеться його каструвати. Бо він у нас переболів. Ну і так як мені вчора об'яснив відврач, що смисла його оставляти особо і немає. Може бути, що від нього толку не буде. Зараз мені його держать ще скільки, і хто його знає. Тому може аматору і виріжемо е, ядра. Ну ось, стою, дивлюся, ну що тут нереально. ну. 30 днів разниця у них. Ну воно ж видно, що 30 днів. Ось. Еті. Ну так, да, ті вже всі доганяють, да, вже це? Ну эти лучше идут, чем итальянцы. Італія йде, а ці ще лучше йдуть. Італьянці. Зараз нові опороси будуть, так само е, э, свині ростимуть. Ну що там нереально. Кажеш півтора кілограма в день, сміються як з дурачка. Ну хай сміються, ну. Хай учаться, а то стажа по 20 років, а кормить так не научили. Да? Отлично. Анфиска должна пороситься на мій день рождения. Анфиса у нас сама така слабохарактерна. Да. Слабохарактерна. Вона така вроді би гонориста, все, поки на розстоянні. А якщо так зараз когось сюди пустить, вона, вона взагалі слабохарактерна, боязлива така. Ось а це Анфісини діти. Ось неї скоро порос і тим скоро 5 місяців. Ну, що тут непонятно? Е, Італьянці, вон їхня мама, вже в станочку ждемо пороз. Київлянка це їхня мама італьянка. От вона буде пороситися этим 5 місяців. А ця буде пороситися в февралі, тим буде в февралі 5 місяців. Ну що тут непонятно. Вона зараз рода маленькі, а то старші братики будуть. Старші братики, які по 150. Ну і все, що тут такого? Я не знаю. Так що приїжджайте, откуда ви там хочете їхати. Е, з Нідерландів чи з Данії, нереально. Приїжджайте, я вам дам ящик, віси, включимо камеру. І взвішуйте, взвішуйте, считайте реально, нереально, рекорди Гіннеса, не рекорди Гіннеса, мені все одно. Ви щитуйте, якщо ви елементарних вещей ще не знаєте, я тоді взагалі вже не розумію, за що казати. Чи просто показувати ой, свинки хороші і все. Так і таких діло в тому, що багато людей, які е, які не розуміють, що свиня у 5 місяців 130 це нормальний вес, стандартний. Ну я имею в виду нормальне порося, якщо ставиш на откорм, воно таке буде. Нормальне. А то, що воно там якесь дворове переведене, е, а на вид красивеньке, це ж не каже, що там є хороша заложена енергія росту. Енергії росту в ньому нема, воно красиве все. А енергії росту нема. До свідання, амігос. Воно не ростиме. Ну, а ці прості елементарні речі розказувати на каналі, потім опять кажуть, він дуже грамотний, там він этот. Я показую, як в мене є. Я не розказую, як там, кому треба кормити. Я показую, як я кормлю, чим я кормлю, е, які ми свої добавки робимо, ті ж премікси, БМВД водовага, премікс водовага. Ну, я просто показую. А то, що там реально, нереально, я ж Ну, он грається, а що їм ще треба? Вони вже, я замітив, вже не лежать там під лампою в основному, то б'ються, то граються. Е, і Березовка з водолагою постійно в розборках. Зараз на на эту будуть на Брошкіну нападати. І отак он поїли та й різдяться. Хто голодний, прийде предстартика чуть-чуть поїсть. Та й все. Ну що тут, поросята хороші. То Покушав хорошо, тяжеленько йому, ну, він спить. Брошки ганяє, всіх буде. Брошка, брошка. Мадам Брошкіна. Ну отак. А що там? Я не знаю. В мене воно так. А чого воно у вас не так? Ну, О, дивіться які. Не в кожного прийомі такі поросята якось у 10 днів. Ну согласіться. Ну чого вони такі? Слава Богу, тому що вони в мене такі. Ой, ну що воно больне. Звісно, ні, воно грайливе, веселе, вже розборки чинять. Хто не наївся, он каштана внук, той щось там біля мамки крутиться ходи, коротше, ну, і граються. Все одно, друзі, станок є, станок. <laughs> ой, занесло то за это, вліпився. Станок є станок. Е, удобно со станком, як би не було, да, були плюси і мінуси, але ну, удобство. Удобство, комфорт обслуживання, убирати хорошо і менше вероятно, що придали. Ну так. Всем спасибо за внимание. А я сейчас... Ми вбрали навоз, тачка стоїть в мене в бойні. Зараз буду ставити наружні вікна 6 штук. У мене їх, кстати, 8 штук стоять, 6 тут, одне в кабінеті 7 і в придбаннику 8. І 12 штук у мене ще є в налічі таких вікон я буду ставить вікна и заниматься освещением. Всем спасибо за внимание и всем пока.